bai Ibai Alzaganaz, mundiako EH Bilduko zinegotzie. Joan da nirailaren hogeta marrean osoko bilkure gendun eta ondoko gaiek landu gendu zen. Alde batetik, matxin parantzako aparkalekuko plaza baten salmenta e, baimentzea proposatzen zen. Hau osoko bilkuratik pasatzen da, ba, udalak e, aukera dekolako, olako eskualdaketak egoten direnean, plaza hori e, eskuratzeko baina udalak beti eruko egiten dutzo eskubide horreri edo aukera horreri eta partikularren arteko eskubaldaketak baimentzen dauz. EH Bildutik beti esan izan dugu gure ustez hori udalak kudeatu garko zeuela eta horretarako ba, plazak eskuratu e, beharko zirela. Agintaldi honetan EH Bildutik proposan zehatz bat egin gendun, ba, hori zelan antolatu beharko zan azaltzen, baina egi esan eh, proposamenak eh, hor e, jarraitzen dago eta ez dugu erantzunik euki momentuz. Horregaitik gu horako kasuetan eh, kontra egoten gara eta honetan be, ba, puntu honen aurka bostatu gendun. Guk eta elkarrekin Podemosek aurka egin gendun arren, bai e, zibikak eta bai eajotak alde itxerean eta puntua onartu izen Beste alde batetik, badire hile batzuk iruzurraren kontrako planaren barruen ba, hainbat pausu direla, eta prozedura desbarriniek onartzen joan garela eta iraileko osoko bilkura honetan bebai, ba, beste bi puntu barri onartu ziren plan orokorronega azlotute. Alde batetik, interes gatazkaka azlotutako prozedura e, onartzea tokatzen zen eta beste alde batetik, kanaletikoa esaten dutzean e, onarpena azken baten da ba, prozedura bat horlako kasuek moten direnean zelan, zelan jokatu jakiteko. Urrengo puntu baten, kirol zerbitzuek arautzen duzen ordenantzan aldaketa bat proposatzen zen, ustailan dagoeneko boskatu gendun ordenantza honetan aldaketa bat egitea, guk aurka boskatu gendun, esaldu gendun moduen, e, ba, or, egiten zen proposamena gaz, eskinelako ados egon, Oingo honetan aldaketa nagusi esan teknizismo bat zan, horrein arte e, tasa modure hartzen ziren honek, kirol zerbitzuetakoak, baina, bueno, emoten dugu, e, eh, presio publikoa izan behar dela, eta ez tasa, orduen aldaketa hori izan proposatzen sana. Eta bide batez, aprobetsatu dabe, e, eh, obari barri batzu planteatzeko. Uztalian dagoeneko ordenantza honetan aldaketa batzu proposatu ziren, bukadira ziren duen aldaketa horren aurka gauzela, eta oingo honetan ba, horretan estanez aldaketari planteatu, jarraitzen dugu e, orduko aldaketa horren aurka egoten eta oin honetan be ba, kontra bozkatu du. Bai guk eta bai Elkarrekin Podemosek aurka eginarren bai Ajoktak eta bai Zibikak proposamena babestu zerean eta onartu egiten san. Ustaileko osoko bilkuran be bai eh errepete edo langile udaleko langile zerrendan aldaketa batzuk eh bozkatu behar izan gendu zen, horren aurka oskatu gendun guk bai, azaldu gendun dagoeneko segaitik, zintzuk ziren arrazoiek, eta, bueno, ba, han boskatu zen horretan, anetxoetan e, eh, akatz bat egon zen, eta oingo iraileko osoko bilkuran, ba, orduen egindako akatz horren zuzenketa egin bat zen. Funtzean, e, eh, eduki estan saldatu eta guk, ba, orduen azaldu gendun moduen, proposamenaren aurka gauzen, ba, oin honetan be, gure postura mantendu dugu eta puntu honen aurka boskatu gendun. Bai, elkarrekin Podemosek eta guk aurka boskatu gendun, bai, Azirika eta EAJaren aldeko boskakaz, puntu hau onartu izen zen bai. Beste alde batetik, oindala bi urte ez lehitu zen, udal eraikinek e, garbitzeko zerbitzue, saintzen SEA izeneko enpresa batek, e, eskuratu zeuen esleipen hori, eta bi urte honetan zerbitzu hori eskaintzen egon enpresa izen da kontratu aretan e, lusapenak egiteko aukera aurrik ikusten zan, eta e, urrengo puntu batean bostatu behar izan zan, ba, hain zuzen behar hori kontratu horren lusapena urtebeterako momentu. Guk behin baino behiotan adierazi dugun moduen, udalak e, modu jarraituen eskaintzen duzen zen ezinbesteko zerbitzuetan, uste dugu udalaren kudeak eta zuzena egin behar dela, Hau da, udalak eskaini behar duela zuzenean zerbitzu hori, eta ez beste enpresa batzuk eh, azpi kontratatute, eta horregaitik olako kasuetan, ba, normalean azten dugu egiten gara, ba, ulertzen doguleko, hori da gure postura, bai, ulertzen dugu zerbitzu horrek e, behar direla, orduen, ba, bueno, guk proposatzen dugun hori, aztertu edo eh, martxan jartzen estan bitartean, zerbitzu horrek eskaintzen jarraitu behar duzu. Orduen, gure postura azten izaten da, Eta kasu honetan behar lan egin duen, nazten egin ginen, alkarrekin Podemosek behar egin zeuen, baina EAJ e eta Zibikaren aldeko boskakaz, puntu hau onartu izen zen eta ondorioz ba, kontratu behar urte bete zuzatuko da momentuz. Eta maitzeko, Udan Jose Angel Fernandezen eritzaren berri jaso gendun, Jose Angel Fernandez e, agintaldi honetan PS-eko zinegotzi izen da Mugiako Udalean, eta ez behar baten ondorioz, ba, honetan hil egin zan. Osoko bilkuran ofizialki Jose Angelen e, bajaren barri egun bat zan, jakin jarrazpen hori egin bat zan, hau, ba, junta elektoralari jakin jarazia alizeteko, eta holan, ba, PSEek e, eh, zinegotzi barri bat e, proposatu alizeteko.